茨城県は御美玉市から参りました花の蘭と申します、えー、会場の皆様にたくさんたくさん楽しんでいただけますよう精一杯演舞したいと思いますご声援のほどよろしくお願いいたしますな花の蘭大奥かりん